voyage ne s'achève pas ici. La mort n'est qu'un autre chose qu'il nous faut tous prendre. Le rideau de pluie grisâtre de ce monde s'ouvrira et tout sera brillant comme l'argent. Yeah, l'année 2014. Alors vous les verrez. Yo. عمري القطة حنمية انا رديتو لي زوم لي سونتيمون ميتين من اللي خاني بريمي امور مون امور ما بي ما ميغ تو سكو جي مادام ما بقاش فيا امور وقت الرد خلاطة الور كي تحب راكودا ما انت لي باتا كي تحب وحدة حب لها الخير كيما تحب لختك حطها في عينك وحبها ماشي في حجرك وتلزها وانت يا اخت نقول لك جيبك بون تنفخ كي تحبي عندك عقلبك سينو طيحي في الفخ فكك من القعده في الحجور اسجدي رب الوجود ما يدمشي ما يبغى همام الحديد راح يصدى يبغى غير الابل باسي نوار لي بلا بلا سمعت باللي التفه كلها والله معضوضة قلت نبقى صالي تحت اليوم الموعودة يا قلبي sans passe du temps Pas d'amour, pas de sentiment البوم في جيل لاغوش سامبور لا سوليتيدا كيما الاقمر في سمع العمر به نعمل في الفيدا ستار ان ذا سكاي شيبس اند كالورز نوع فيهم تعجبني صوب مير اللي جابتني قلبي ايمار مات باكسيتون دامور زدمو مبور خلاه كونداني يا مار ليه مية موري على هكا درتي لي حبيتك وقفة قلبي انتي حرقتي لي محروق انا ياه من الحب الخداع مكوي من عادي هذيك وليت خاين داير قدام من وحدة بيهم عمر في الفيدا mais قلبي طفلة وحدة عجلها شقت la solitude مانيش نحكي اغرامي الاول راني نحكي عغراقي وانا الاخر اخر طفلة حبيتها فكرتني بحبي الاول اخر طفلة حبيتها فكرتني فكرتني يا عمر يلي دويتها خرجت خسرها بدلتني انا وانا ما في بالي باللي حبي الاول كان مبني على البخشيش اشقت المدة وخسرت راجل واليوم راني شوفها في دموع خانقه on, listen. Come on, listen. The sad boy, the sad boy. عيط للمخفي سيب السم فوق لانستري عيط لإيميليانو صوت الحزن فوق البيانو Y L U G A M C This is me. Me. Capit. Capit.